ndị biafra ndị njem ọnụ happy new year igbo ndị ọma happy new year <laughs> ndewonu ngwa geenụ ntị n'ọkwa nke anụnwa dị oke mkpa gawa na redio biafra biafran tv ipob community radio rapture media gabanụ dee ka unu ga chọba brokast nwunye Nnamdi Kanu tata anụnwa bụ new year being first o nwere nkụzi nke pụrụ iche ọ kụziri today and ị ga-amụta ihe na ya rie nne and ị ga-eje dị ya ka ị gaa n'ụlọ ebe oyibo na-ama aka <laughs> kedu ihe a na-akpụ ya bụ simon nwapa nke anọ na finland nke a na ụmụnna ya wee gbaa ọsọ gba na finland jeria na-emeso mkpọtụ ya na neli ọ ga-abụ ha na-asụ oyi ha fụrụ na ndị dị ka anyị ha na-asụ oyibo ha n'afọ mọzụ n'afọ mọzụ ha megide ha kpọọ militrị <laughs> ndapụrụ ọchị nsi na-ene okooko na-agụrụ akwụkwọ na nwere nịtị na ọma na-akpọ militrị ee simon ekpabịa so unu na ya bụ nnamdị kano disipụl nnamdị kanụ disipụl na-amapụ ihe a na-akpọ disipụl ọkwa ebe anyị na wee mụta oyibo a na-akpọ disipụl bụ disipụl jizọs kraịst ọkwa na usoro ka ha niile si wee na-aga disipụl jizọs gụbanụ ha ọnụ ọ 11 ka 12 ka ha dị ọkwa ha niile si n'usoro wee na-eso jizọs na-eso jizọs ka eze ka isi wee bịa isi na ịbụ disipụl Nnamdi Kanu soluzie usoro etu ahụ usoro Nnamdi Kanu anwa wee gaba ịpụtazịa kwechilu siza na ọga iwu ọga na ndị ọzọ ndị ọzọ bụkwa disciples amarụzi ha ha na-eme na ọsọsọ gị maalụ ọwaghachi ha wee bido wee brainwashita ndị mmadụ and ha planụrụ ihe ọfụma ụmụ nwaanyị ka ha chepụtara na the job eme ụmụ nwaanyị ole na-akpọ m from US onye nke akpọ m sị m nna ahụ nwoke ọma ahụ nna ahụ brokas ga gbuo onwe na vidio ga-alike ka ya na people like me this that welu style ha chọọ iji style nya unu ụmụ nwaanyị wee baa n'ime ino so ka ha welie wee kọntrol oge do you understand mana m nwa na onwe m achọdobe ịma o nwere broadcast nke ọya bụ mmeche nke ofu akpọ m mee ọ na-ewe iwe nsị a gara atụ okwu ihe a pinye ofu nsị a si ebe a pụọ ọ bụ na ị ihe m kwuru mee nke gị ebe ahụ ka nna wee jide ha na Simon wee mmanụ na ha bịalụ nnapụ maka gịnị na ụbụrụ m na-alụ ọlụ agara m Cambridge but ụbụrụ m na-alụ ọlụ is working you can cheat me you cannot deceive me ọ dọrọ possible Need deceive num just na mo just uh, rapoge. Other possible. You have to ask question. Nan the canon na dying for a long time, for a day like this, so that ko happy when you deceive lying. Oh, nyama ko ji emo no bon nan the canon say that no get take in Nigerian government. 1000 years he destroy IPOB. Because no kwadola anya ofuma. ị na-aga mitin o nwere ihe ma gbasalụ eh, eh, eh, IPOB ebe ọ bụla okooko si wee sịrị ana nna Kanu IPOB ideche echiche because na ịmara strọchọ nna Kanu o nwere nete na ịma gbasalụ nna Kanu hmm? gaa gwanụ Simon Okooko Okooko ya na Nelly ha fụrụ ana ndị dị ka anyị ha fụba mụzụrụ na ha na-asụ oyibo <laughs> bịanụ m itinye nwunye Nnamdi Kanu ka unu na ya setụlụ ya ịra ka unu fụ ebe oyibo na <laughs> oyibo na-eme <laughs> na-eme catwalking unu na-asụ oyibo oyibo Simon na em em em ọ na-afụ onwe ya em o ọkpọnye egwu ọgbara egwu ị na-agbala egwu na gịnị mere iwu ilu lọtarị na-agbala egwu ị na-agbala egwu na ịchọrọ na ịsọsi dị gị destroy IPOB nwanne unu ya edistrọ nwụrụ IPOB na unu destroy IPOB na unu gbusisiri onye ọwụna ọ dọrọ ọ dị m n'obi ihe o ike isi m n'obi ebe anụnwa pụọ ọ dọrọ possible ọsọkwa gị tinye m mma na akpịrị aka not inwe o ihe ị ga-eme today na aka m rapụ Nnamdi Kanu strọchị anya ka ọsọkwa onye ọbụla asị na strọchị awara ha esorozi strọchọ nna Kanu I will be the last person ịrapụ strọchọ Nnamdi Kanu I know what it stands for so you can deceive me all because of na unu na-eclaim na unu gụrụ akwụkwọ ijelu n'ụlọ akwụkwọ you don't ask question ụbụrụ ga na-alụ ọrụ langweji ndị briten ifiluzie na langweji ndị britain makarịlụ nke ndị igbo nwunye nda nị kanụ ma nke ndị britain ọ maalụ nke ndị igbo ịda anụ na ọsụọ igbo the same thing nna ndị kanụ ọtụtụ n'ime unu sef ide igbo ekwere unu ọdịga ịgụ agụ ekwere unu na amadụ ka esi ede igbo na amadụ ka esi agụ agụ beti ị ga na-adị prad na na-ewu odogwu n'ebe ndị briten nọ mụ na gị onye bụ kedu onye bụ illiterate ana m ọ maka Nelly ka m na-agba nka ọnya nwe mere somebody like George Obi ọzọ ndị a bụ ndị gụrụ akwụkwọ prọfesọs <laughs> but George Obi ọzọ o so wee je tinye Hope Uzodimma as gọvanọ n'Imo steeti ha ncha meli alaw and ha mana ọ bụrụ gọvanọ o tinye as gọvanọ today Hope Uzodimma egbuo na egbuo na eh, eh, George Obi ọzọ ọhaneze ndị igbo chairman akụgbuo na ya kịta ha kụgboro imo steeti agara emenwu bere anya de ha na-eseti kanopi na abuja ebe a ga-eme bere ya george obi ọzọ because n'imo steeti niile bụ egbe egbe ka a na-agba ịfụrụ ya nke a bụ structure ya nke a bụ legacy ọ dedelụ wee jebe chairman of ọhaneze ndị igbo ịfụghị so ọ bụ na iso na ekonoko mara amalụ na wande day na ị ga-eti anya m anya m George Obiozor asị the eh, chairman of ọhaneze ndị Igbo ọ bụrụ na chukwu ọkụ wee gaba ndị Igbo niile kwesịrị ịbịa kwa anya ka nna mana kịta na na ugwu awụsa ka ya nọ wee kwụ ya kedu onye mere ọ dị pọsịbụl nye nwaso wee mee ya ọ dị pọsịbụl mgbe nna Nnamdi kanụ na-agwa ha ha jee sị na ha na-asụ oyibo ịfụna ihe ọ sụtara n'oyibo ụmụnne m this year enwere m taịm wute onye ọbụla ụbụrụ ya na-ada alụ ọrụ make use of your head make use of your head ndị si gị na na n'ọma mbọsị biafra ga-abịa okoko okoko na na-ana nwuru obe nne ya ọsọ ka ọ gbalụ from Nigeria gbata na Finland ọ na nwuru obe nne ya ọ na uru n'ọmalụ n'ọma mbọsị biafra n'ọma mbọsị biafra ga-abịa why not ya nwanyị na-awazi ma ọ bụ n'ọma mbọsị biafra na-abịa hmm? anakwuo some people ebelieve onwe ndị na-ebelieve that rubbish ọ na-akọ gakwa unu jee gelụ ntị broadcast nwunye Nnamdi Kanu ọ bụrụ onwe ihe ị ga-amụta dị aka ịmụta na-ajụ ese onye ịma anything gbasara IPOB gaba na redio Biafra gaba na IPOB community radio gaba na Rapture Media ebe ndị ebe ị ga na-aga ị na-enwetara information apart from that place you can still get information any other place mana onwe information ị nwetalụ ọ bụ na ịdịrọ well convinced na that information ama gaa na radio biafra ipob community radio rapture media gabade enwere so many places ihe etu ị ga-esi wee confirm so don't let anybody deceive you <laughs> ndewonu happy new year once again